Varias noches tomándole a la botella Acostado en la banqueta acompañado de las estrellas Contando ellas pero jamás terminaré de contarlas Igual que tus mentiras cuando me decías que me amabas Pero no lo niego que aunque extraño De pasar de un te amo y luego hacerme daño El día que nos conocimos ahora lo maldigo Por creerte todo y malgastar mi tiempo contigo por favor dime cómo olvidarla de mi mente Sacarla, yo ya no quiero recordarla ni pensarla Tomar esta ya no saber nada y ella borrarla Mi corazón se convirtió en una piedra de hielo Como una flor que se heló en el invierno Muriendo por dentro y por fuera sufriendo en este infierno Me toca caminar solo en la oscuridad y en el frío Porque elegiste los brazos de él más que los míos Cuando te vi partir con él feliz Me dejaste una herida que dejará una cicatriz You left me alone in the cold, in the dark You like saying you love me, now you tore us apart With this pain that keeps me late at night Overthinking, crying, got a river of tears Feeling like I'm sinking How could you ever do this to me? me encuentro perdido por tu partida, siento que tengo una herida en el pecho, es un hecho. que Navego sin ti a la deriva Pero el mar y sus olas me arrastran contigo Y mi corazón no te olvida No quise perderte pero sabía que te perdería Traté de llamarte pero no contestas Ya dime por qué estás jugando Tan solo quiero una respuesta un sabiendo que me dejarás esperando Hace tiempo todo te molesta Sabía que algo te estaba pasando Y quería morirme sabiendo que te perdería Pero no quería aceptarlo Estuve esperando ja, que te dieras cuenta de cada error Pero fue mi error pensar que un día cambiarías Y ya no querías esta relación Te fui perdiendo poco a poco Por más que di todo fue tu decisión El dolor me revienta que te pienso sabiendo que fuiste tú la que falló Y cuando, dime cuando Pensabas decirme que pronto te irías Cuando, dime cuándo Dejaste que otro entrara a tu vida Cuando, dime cuándo Supiste que tú ya no me querías Cuando, dime cuándo podré olvidarte y seguir sin ti en cada día You left me alone in the cold in the dark You saying you love me Now you tore us apart With this pain that keeps me late at night oh, thinking Crying at a river of tears Feeling like I'm sinking How could you ever do this to me When I would have done anything For you Now you let my wounds reopen And left me here 2020. Corazón roto.